Hallo, Angelfreunde, ne, neues Video. Hier ist der zweite Tag unserer Woche mit David und Jenny in der Ostsee. Wir möchten auf Dorsch, Meerforelle und Plattfisch angeln. Gebiet. Oder auch große oh, Forelle, ich denke Macherone. Oder große Dorsch oder. Uhu. Oh, <laughs> nee, Meerforelle. Ich glaub schon. Nee, doch. Ja. Ah. Schade. <laughs> ich kann nicht mein Gummi sehen. Guck mal, <laughs> wo ist mein Gummi? <laughs> weapon. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. David! Also jetzt, wir sind ein bisschen weiter auf Armhecht und Meerforelle angeln. Gummi mehr diese Kette. Diese Kette funktioniert sehr gut, weil der Fisch an diesem Tag Sandalen gegessen hat. Oh, guter Fisch. Mehr Forelle! Mehr Forelle! <laughs> ja! Woo! Ja, gute Größe. Ja! Also jetzt nach diesem geiles Fisch, es ist Zeit für Plattfisch zu angeln. Ich habe zwei Ritten mit Wurm und Wurmgummi. Ende. Also Leute, was für ein Tag. Wir haben Dorsch, Meerforelle, Unhecht, Flander, Scholle und Klische gefangen. Und wir haben auch kleine Dorsch und Plattfische gefangen. Traumtag mit Freunden und tolles Wetter auf der Ostsee. Also, jetzt abonnieren und viel Spaß bis nächstes Video. Tschüss!